kai bon venon do mi volas unue danki vin multa i homoi esprimis sian uh, cor proximetson al mi pro la perdo de mia amico kai anka okay kai commentis pri la uh, citajo de Zamenhof kiun mi kiun mi presentis al vi hiero esas la play mistika parto mi pensas de la tuta vercaro de Zamenhof kaj mi volas profiti la okazon diri ion pri la temo personala persona pardonu persona uh, kai poste mine plu uh, levos la temon char uh, eh, citio citio video serio kai anka la zamenhof meditoi estas pure la ikai do dio ne enestas en nia discuto, vi dirò. È mia comuna cuna pripenso. Do. Ien la punto, ien la tubero, en la afero. Trascendo. Mi ciam dubis pritio, tio, ec de cia mi ec conis la modernan fisicon. Ne eblas havi parallelan planon fisike konkretan por eh, doni spacon al hom forma dio to ni estas nur ereto en la grandezo del universo che anche se ogni sin limas al eh, terra perspectivo rigardu la planeton el exterai oculoi kai yuju nun nur la viv amaso do la quanto da kilogramoi hm de viva materialo o ciui vivantoi pesas concrete. Bone. Do la vivantoi ti sfidigias en plantoi kai bestoi kai animaloi ci ucase. Ni ancau includu la homan spezion. Ciu vesias che la pli granda parto de la viv amasso sur la planedo estas planta. Mine conas exacte la figuroin, in tamen mi pensas che gi estas naudec procento au simile. Ja, venas biciclo. Estas en Amsterdamo, do, tio estas tute normala. Ah, pardonu, mi shangias siomete. Ja, kai, mi estas promenanta al alla mia labor chambro. Estos longa tago, kai do, pro tio, pro tio mi uh, filmas la bonveno suffice fro matene nu to tio esas la la unua punto ni diru de la viv amasso sur la planedo esas planta restas 10% procento farata de animaloi la granda parto el citiu dec procento estas insectoi. No, mal ol unu procento de la viv amassa materialo sulla planedo estas homa. Cai ni estas tiel arrogantai che ni credas che che existas Dio en paralela plano quiu estas homforma? Se tio utilas al vi por consoli vin pro la streccio della vivo, faru. Sed me, mi ne aligios al tio. Tut simple. <laughs> Mi ne volas diri che ne estas bona instruoi en la, la biblio la corano kai la lia ni diru sancta scribajo de la baha religio o moto buddhismo kotopo se chu vere tio devas implici credon ie, trascendo eble mi estas pli orienta ol occidenta char shainas al mi ken eh, orienta asio, ci tiu besono pri trascendo ne estas tiel granda ciu case ciu tiu estas grava kion mi pensas eble ne eble tio ne grava en tute la Zamenhof ai meditoi estas quasau moralai instruoi. Do, sen depende de via credo au ne credo, ie trascendo. Do, mine plus parolas pri Dio, char eble di, cae mi usas propra cele di chiel speciala aparta pronomo char di eble existas eble ne se tio ne gravas por conduti bone kai juste sur citio planedo kai mi pensas che male al la studado. perdono oh Pardonu. Olala. che si se ya Ja. Male alla studado de multaj aliaj. Ni diru. Inspiritaj homoj e la tradizia e la tradizia biblia Ehm, terminologio oni parolas pri profetoi qui estas homoi qui parolas per la voce de Dio Zamenhof ne estas multe conata ca ja pro tio mi volis fari la Zamenhof meditoin ca anca o mi volos diri al vi che mi faros ciuo case ecce Se estus neniu subtenanto per Patreonu, ne gravas. Mi trovas mien forton en mimem, en mie interno. Certe, havi exteran confirmum, estus belle. Sed, tio estas pluso e anca temas pri experimento ciu vere io zorgas pri tio kion mi faras nun tempe au ciu eble mi estas arroganta kai mia lamoro ne estas tiel grava oas anca esti mi plica e pli pensas tio Ciu valoras la penon, cion mi faras? Ciu homoi pritaxas gin parto de sia vivo? Scenas al mi, che malgranda quanto. Tiel pensas, cae tio lau mi sufficias. Ciar estas privatae reagoi, kiwi estas tre cara al mi. Do, tio suficias. Sed ne forgesu che estas la chanzo. yes, <laughs> tio estas reclama momento. Estas la chanzo subteni min concrete per Patreono. Kai vi povas offerti al mi maten mangion unu po unu maten mangion monate Cai mi pli felicius, mi iam felicias. Mi ne estas trista homo. Kelkai io un timas che mi estas trista, ne. Vivo malfacilas. Sed mi vivas, mi ne plu vivas nur, mi vivas. Kai mi estas citie. Kai mi estas activa. Mi havas planon por la estontezo. Kai mi estas realigantai ilin nē ne tristu mī, mi, vōlū. So, nē trīstū estus absolute nē tāuga. cēr tīō estus hm? absōlūtē nē tāuga. Nū jā, nūn mī salutās vīn. Nū jā, nūn ala zāmen hoffā medīto kai poste ancora ni havas la bon chanson kai plezuron ausculti la musicon de Paolo hodiaŭ <laughs> ne esto silenta musico, estos musica musico, plenzona musico, ancora tek foion mi pensas ĉar ĉi tio estas epizodo kvindek kvar jes do dankon pro via atento kaj restu kun mi Mi revenon sto poste. Saluton cae bonvenon al nia zameno hofa medito numero 1. Hodiaŭ min decidis el preni el tiron de la parolado alla dua congresso de Esperanto 1906 en Genève diras citie Genevo Po temas pri eh, grava parolado de Zamenhof eh, anta o la publiko de la esperantoi por usi arcaismon arcaismon facte tiu tempe esperantistoi estis nomatai esperantoi homoi kiui esperas kai mi legas el la lasta alineo facte mi legos la tutan lastan alineon Ie pagio 370. Ni ne estas tiel naivai ciel pensas pri ni calcai personoi. Ni ne credas che neutrala fundamento faros e la homoi angeloi. Ni stias trebone che la homoi malbonai anca oposte restos malbonai. Sed, ni credas, che comunichi giado cae conati giado sur neutrala fundamento forigos almenao la grandan amason de tiui bestagioi cae crimui ciui estas causatai ne de malbona volo sed simple de sin ne conado cae de devigata sin altro dado Do Zamenhof parolas pri la amas buciado en Ruslando tiu tempa en la multe lingua Caucaso, occidenta Rusuio, tataroi, armenoi. Do, lau mi, estas tre grave, compreni che linguo ech neutrala fundamento tio estas esperanto neutrala en la senso de ne appartenanta al iu ein gento au popolo se vi preferas ne garantias che homoi igios pli bonai. Lasta tempe mi audis novajoin pri la supposata facto che la cronviruso pli bonigios nin, pli bonigos, pli bonigos nin. Kial? Kie estas la rilato? Do, nine estu naivai. Do, ču esperanto estas tute esencela? Absolute ne. Ču gi estas nur lingvo? Absolute ne. Estas neutrala fundamento? Gi. Do, por comuniki kai koni unu la alian, sur tria spazio, quio estas mese de mia spazio cae de via spazio. Mi ciel italo, exemple, cae vi ciel nederlandano, ni parolante esperanton, io shangigas en la menso. Cae ne estas la, la sama ciam vi usas gentolingvon, kiel ciel exemple, se vi usas la angla, vi havas tiu referens punkton en Britio au Usono, kai do vi ne construas novan kulturon neutrale homa. Na, homan, neutrale homan kulturon, vi ne construas tion mi simple estas periferia en alia en alia gento spazio do gento spazio de la parolanto gento spazio de la auscultanto e tria neutrala spazio ti esas la fundamento por construi ion tutte novan en la homa historio. Pro tio Esperanto estas unika. Ĉu eblas construi neutralan fundamenton sen Esperanto? Mi asperte, jes. Mi conas, kai kain, i diru. Sen consian con siaein humaranoin, sed, anca o devas diri, lau mia esperto, tio esas ege malfazila. Ege, ege malfazila. Ciar lingvo esas nia cefa per anto en la e con la aliae homoi. Do, usu esperanton por construi ion sur la neutrala fundamento kion Zamenhof donis al ni. Ali ial. Kial. Oni devintus lerni esperanton. Esperanto nesas facila lingvo? Absolute ne, regula. Sed, oni devas io mette peni por eniri, mi diru, la lingvo spiriton. Tio nesas simpla. Fiduie mi, mi havas multiaran sperton, instrui esperanton al universitatai studentoi, kiui venas el la tuta mondo, eble nur mi ne havis africanoin, sed crom studentoin el krom studentoi el Africo mi instruis esperanton al studentoi el ciui mondo partoi. kai laulitere ili estis centoi. Char mi comencis instrui Esperanto in universitate en 2009, regule. Do. Calc foie, plur foie en unu academia iaro. Do. Suffice da esperto mi povas diri. Mia la homoi miei studentoi qui restis ligitai alla lingvo, comprenis giuste tion ili ne restas en esperantujo pro la accusativo o pro la harfendajoi, o pro la mm, <laughs> movado clacho absolutamente ech tiu i afero e forpushas ilin kelk foie. Sed se oni restas en esperantujo, la cefa causo estas giuste la interna ideo. Do, coran dankon pro vi atento, gis morcau, cae memoru, ciam, antauen, sen fine. Sidin. Mi chatas memori che vi che esista la chance. Subteni min per Patreon. Uh, Dove poi vi vidi e la fino della video la Red Fajan Bresson che do che ci ha. Duona Mastevan di Civi Kai Gismor